qui va nous présenter ses travaux sur euh, la gestion paysagère des ravageurs, exploration des verrous et des leviers, d'une innovation agroécologique par la mobilisation participative. Alors, avant de commencer, alors moi je, suis, on va peut-être se présenter, le jury. Donc moi je vais présider ce jury, je suis Daniel Malta. Euh, je suis chercheur en écologie à SAD à l'UMR Agir, donc euh, tout à côté. Ah Jean-Marc Ménard, euh, je suis euh, à l'INRA, euh, directeur de recherche à SAT et à agronome et rapporteur de la thèse. Bonjour, Olivier Baranto, je suis à l'unité de recherche gestion de l'eau à acteur usage à Montpellier, je suis universitaire, je suis examinateur. Bonjour, moi, Danachi, chargé de recherche en sciences de gestion à l'INRA et puis à Mersadat. Voilà, je ne sais pas si Claire nous entend. Je ne sais pas, elle nous entend non, hein, euh, Sinon, nous avons... je vais la présenter alors. Claire Lavigne, qui, sera, qui est directeur de recherche à l'INRA, à l'INRA Avignon, euh, du département environnement agronomie, et qui sera aussi rapporteur euh, Cécile Barlot, euh, co-directrice de la thèse de Nicolas, euh, chercheuse en géographie sociale à l'UMR de Nafor. Ah, Pierre, tu nous entends Est-ce que tu nous entends Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Claire. Tu nous entends Je pense. Est-ce que tu nous entends Allô, Oui, C'est bon, voilà. Nous sommes en train de finir le, tour de présentation des membres du jury, donc euh, je suis Claude Montet, donc directeur de la thèse avec Cécile et donc enseignant-chercheur à de conférence HDR, en informatique, modélisation génétique. Euh, donc euh, Nicolas, vous avez, euh, Nicolas vous avez donc entre maximum 45 minutes pour présenter vos travaux et puis ensuite on passera à la séance des questions, commençant par les rapporteurs, enfin je vous indiquerai le faire des On vous écoute, vous avez tout ce que vous voulez le verre d'eau, tout ce qu'il faut C'est tout ce qu'il faut, c'est bon. Très bien. C'est parti. Bonjour à tous, je vais vous présenter euh, ma thèse La gestion paysagère ravageur, l'exploration des verrous et leviers, d'une innovation agroécologique par la modélisation participative. C'est une thèse, comme qui a été dit, ce qui a été dit, sous la direction de Claude Monteil et de Cécile Barnaud, du laboratoire d'INAFOR où j'ai été hébergé. Et c'est une thèse qui a été financée par le métaprogramme SMASH de l'INRA et par la région euh, Midi-Pyrénées je vais présenter ma thèse en quatre parties. Je vais d'abord présenter quelques éléments de contexte, puis je vais présenter les enjeux scientifiques. Dans une troisième partie, je vais présenter euh, la modélisation participative, notamment en détaillant trois cycles de modélisation que j'ai réalisés pendant ma thèse. Et enfin, un dernier élément de synthèse et de discussion de mes résultats. tout d'abord, euh, quelques éléments de contexte. J'aimerais commencer par euh, montrer cette photo un peu étonnante qui a été prise dans les années 50 aux États-Unis, à une époque où on appliquait de manière systématique des, du DDT pour se débarrasser notamment des, moustiques responsables de la malaria. Et on voit euh, cette chose assez étonnante de l'insouciance un peu de ces deux femmes par rapport aux risques environnementaux et sur la santé. Et d'ailleurs, aux États-Unis, dans les, dès les années 60, euh, Rachel Carson publie un livre, Silent Spring, qui a généré un grand débat sur le rôle du DDT notamment, et ce qui a notamment euh, participé à l'essor des pratiques de lutte intégrée en agriculture pour chercher des alternatives à cette utilisation systématique des pesticides. Alors l'approche de la lutte intégrée, c'est euh, un ensemble de mesures qui visent à limiter euh, l'emploi de pesticides au strict nécessaire, tout en restant dans un cadre économiquement acceptable. Donc, parmi l'ensemble des mesures potentielles dans la lutte intégrée, on a l'observation au champ qui permet de raisonner un certain nombre de traitements, mais on a aussi la rotation des cultures qui permet de disrupter les cycles d'un certain nombre de ravageurs, mais on a aussi l'utilisation de patrimoine génétique, comme par exemple des variétés résistantes aux maladies ou à des ravageurs euh, de cultures, et aussi la mobilisation des régulations euh, biologiques, par exemple la prédation aussi, par exemple d'une coccinelle sur des pucerons qui vont tout particulièrement nous intéresser ici. Autre élément de la lutte intégrée qui va beaucoup nous intéresser, c'est euh, une, pratique particulière dans la lutte intégrée qui est euh, des traitements qui ont lieu au-delà des frontières des exploitations individuelles et qui s'appliquent à l'échelle euh, territoriale. Et à cette époque de, développement de stratégies qui vont viser à dépasser les, exploitations individuelles, va se développer une théorie du ravageur qui est considérée comme une propriété commune négative de ces, de ces producteurs qui sont finalement confrontés à un même problème et qui peuvent gagner à finalement euh, appliquer des stratégies à l'échelle territoriale. Il y a pour promouvoir la lutte intégrée, mis aussi en place des politiques publiques. En Europe, notamment en 2009, une directive a essayé de promouvoir la lutte intégrée sur euh, toute l'Union européenne, ce qui s'est articulé par des plans nationaux. En France, c'est le plan Éco-Phyto qui visait à la réduction de 50% des pesticides en 2018 et à mi-parcours, en 2014, il y a eu le rapport Potier qui a fait un peu le bilan de cette politique et euh, qui a abouti au fait qu'il y a eu peu de diminution d'utilisation de pesticides de 2008 à 2012, ce qui marque euh, euh, une difficulté finalement à réduire l'utilisation de ces pesticides. Vis-à-vis -vis de ces enjeux, nous, pour cette recherche, nous avons identifié un besoin d'innovation et nous avons cherché à faire une innovation plutôt bottom-up, directement avec les acteurs, euh, plutôt que de manière top-down, comme par exemple ça a pu être fait euh, par ces politiques publiques. Et donc on a essayé de chercher des innovations dans la régulation biologique des ravageurs et en essayant d'avoir une réflexion à l'échelle territoriale. Maintenant, je vais commencer à présenter euh, les enjeux scientifiques. Alors, les enjeux scientifiques, c'est partie de résultats en écologie du paysage qui montrent qu'en fait une composition élevée du paysage en éléments subnaturels, donc des bois, des prairies, des haies, favorise en fait le contrôle euh, biologique. À partir de ces résultats, on a donc des fonctions écologiques, par exemple ici, euh, l'arbre le chrysope qui prédate des pucerons, et euh, ces fonctions écologiques peuvent éventuellement apporter des bénéfices aux, acteurs sous forme de moins d'utilisation de pesticides ou d'amélioration des rendements. Et comme on l'a vu précédemment, on a ce paysage riche en éléments semi-naturels qui potentiellement peut favoriser ces, ces régulations biologiques et donc on peut imaginer que ces acteurs peuvent délibérément mettre en place un paysage riche en éléments naturels afin de, tirer parti de ces fonctions écologiques et sous forme de bénéfices. Se pose toutefois euh, deux éléments d'incertitude, c'est comme l'a mentionné la littérature de Griffiths et ses collaborateurs en 2008, lorsqu'il y a eu l'étude de ces fonctions écologiques, finalement, les résultats économiques aux acteurs sont plus suggérés que démontrés. Et au niveau de la gestion paysagère se pose la question de la forme que pourrait prendre cette gestion, euh, des règles que pourraient mettre en place les individus. Et ça aussi, c'est une importante certitude. Pour aborder cette question de la gestion, on s'est euh, doté du cadre de la gestion des biens communs. Euh, ce cadre a, fait des recherches sur la gestion par les utilisateurs de ressources naturelles de type bien commun Et Linor a déduit un certain nombre de principes favorables à ce type de gestion, à partir d'études de cas concrets, par induction, on a détruit un certain nombre de principes. Et euh, cette gestion par les biens communs représente une troisième voie située entre euh, l'action de l'État et la gestion par le marché. Dans le cadre Rostrom, un certain nombre de conditions fondamentales vont nous intéresser en particulier. Pour éliminer Ostrom, notamment, il y a euh, l'existence de ressources naturelles de type bien commun, d'où sont tirés des bénéfices significatifs. Pour éliminer Ostrom, en général, ces ressources sont déjà des données pour les, pour les utilisateurs, et on va voir que ça, a de l'importance pour notre cas d'étude, et aussi des acteurs euh, dépendants vis-à-vis de ces bénéfices, donc qui sont euh, particulièrement euh, connectés avec ces bénéfices vis-à-vis de, leur survie individuelle. Pourquoi avoir mobilisé le cadre Ostrom pour étudier cette hypothèse de gestion paysagère des ravageurs Déjà, comme je l'ai déjà un peu mentionné, c'est euh, parce que ce qui nous intéressait, c'était d'explorer la possibilité de gestion par les acteurs locaux eux-mêmes, pour euh, voir s'ils pouvaient se coordonner en faveur d'un paysage régulant et ravageur. C'est aussi un cadre social et écologique, social puisqu'on s'intéresse aux conditions d'organisation de ces acteurs, et écologique puisqu'on mobilise des processus écologiques et enfin, la particularité de, notre réflexion vis-à-vis du du Ostrom, c'est que finalement, les ressources potentielles qui sont en jeu dans la gestion paysage des donc le paysage et les immunitaires, ne sont pas des ressources données euh, comme c'était le cas pour la plupart des cas d'études de Strom, mais ce sont seulement des ressources potentielles, et c'est ce qu'on va explorer Alors le cadre d'analyse d'Elinor de, Ostrom, c'est euh, la des, en trois éléments. Il y a un premier élément ici qui est représenté en vert, qui euh, représente finalement le système écologique avec un système de ressources et des unités de ressources. Donc on peut imaginer pour euh, Rostrum par exemple, euh, un système de ressources, ça pourrait être un, bassin versant, des unités de ressources, de l'eau d'irrigation. Pour, en bleu ici, nous avons un système social avec un système de gouvernance et des acteurs. Le système de gouvernance établissant un certain nombre de règles vis-à-vis de l'utilisation de ces ressources et des acteurs qui sont qui sont utilisateurs de ces, ressources. un troisième élément, ici en rouge, l'arène d'action, ou finalement, une zone d'interaction entre le système social et le système écologique. Appliquer euh, ce cadre à notre euh, hypothèse de gestion paysagère des ravageurs, on retrouve donc un système de ressources ici, avec des processus écologiques qui sont en jeu dans une arène d'action et un certain nombre d'acteurs du système social, notamment dans notre cas des agriculteurs, qui participent à cette arène d'action et cela, euh, on peut imaginer, euh, ces acteurs peuvent s'organiser et se coordonner en faveur d'un paysage riche en éléments naturels. Et cette action, on pense qu'il peut y avoir des retours sous forme de services écosystémiques de régulation au bénéfice de ces acteurs. La particularité de notre situation, c'est que finalement, toutes ces interactions nous sont très peu connues. Et donc se pose vraiment la question de quelles sont les interactions entre le système social et le système de ressources. Et en plus, comme on l'a vu précédemment, les ressources du paysage et des signes naturels sont seulement des ressources potentielles on ignore si elles forme véritablement ressources pour les acteurs. Pour pouvoir explorer euh, ces interactions, nous avons proposé un ajout au cadre d'analyse de Strom en, incluant une approche constructiviste à la construction des ressources que je vais présenter maintenant. L'approche euh, constructiviste, c'est une approche qui consiste à considérer que les individus, ici, sont en interaction avec euh, leur environnement, et c'est par le jeu des interactions et des expériences qu'ils vont pouvoir acquérir un certain nombre de représentations sur leur environnement et que ces représentations-là leur servent de, cas, de, modèle mental pour agir sur leur environnement. Et dans cette thèse, on a cherché à explorer les représentations des acteurs afin de rechercher leurs relations vis-à-vis des, ressources et les dépendances et leur perception à ce sujet. Donc si on, on mobilise ce cadre constructiviste dans notre cadre précédemment présenté, on voit que désormais les acteurs sont dotés d'une représentation, et en interaction avec euh, le système écologique. Et on va explorer notamment euh, ces, représentations afin d'identifier des ressources. par exemple ici, euh, la ressource c'est le rôle du paysage sur la régulation biologique des ravageurs. Et on va aussi rechercher des dépendances, puisque par exemple on voit ici que cet acteur ici est dépendant de cet acteur qui va par exemple planter des éléments du paysage. Les questions qui vont être explorées pendant ces thèses, d'abord une première question sur est-ce que les ennemis naturels et paysages sont perçus comme des ressources par les acteurs et est-ce que des dépendances sont perçues aussi entre ces acteurs vis-à-vis de ces ressources Dans une deuxième question, on se posera notamment la question de pourquoi les représentations euh, de l'effet du paysage sur les ennemis naturels peuvent différer entre des acteurs locaux et euh, des acteurs scientifiques. Une troisième question impliquera euh, finalement au-delà de l'effet du paysage qu'on peut mobiliser, quelles autres pratiques pourraient apparaître comme prometteuses aux yeux des acteurs pour favoriser cette régulation biologique des ravageurs Et enfin, une dernière question, on se posera la question des verrous et des leviers qu'on aura identifiés euh, pendant ces tests vis-à-vis de cette approche de gestion paysagère des ravageurs. Je vais détailler maintenant euh, les trois cycles de modélisation participative. Alors l'approche méthodologique globale, c'est une démarche qui s'est été faite dans un esprit de recherche-action, c'est-à-dire qu'on a vraiment cherché à se connecter et à, mettre, à créer des partenariats avec des acteurs locaux pour explorer avec eux le, potentiel de cette euh, gestion paysagère des ravageurs. C'est aussi, aussi une, euh, approche d'innovation dans le design d'agroécosystèmes où euh, le collectif et ce qui fait ressources sont à construire avec les acteurs. Et parmi les différentes approches de design d'agroécosystèmes qui sont mentionnées dans la littérature, on a fait le choix de la modélisation d'accompagnement que je vais brièvement présenter ici. Alors la modélisation d'accompagnement, pour moi, c'est avant tout une posture liée à la modélisation. Donc il cherchent à s'impliquer avec les acteurs sur un territoire et sur la base d'une demande sociale. Et c'est aussi une approche de modélisation itérative et adaptative en interaction avec les acteurs du terrain. C'est-à-dire que cette approche de modélisation, elle va effectuer des cycles de modélisation avec euh, d'abord formuler une question qui va euh, aboutir à des choix d'outils de, de modélisation et de modélisation et l'analyse du modèle va aboutir potentiellement soit à résoudre la question, soit à, reformuler, d'autres questions et euh, diriger euh, la modélisation vers d'autres cycles de, modélisation. Et c'est dans ce sens-là que ce type de modélisation est dite itérative et adaptative. Itérative parce qu'elle va répéter ces cycles de modélisation et adaptative puisqu'elle va finalement s'adapter à euh, ce qui va être obtenu à partir des différents moments de cycle de modélisation. Et la particularité de la modélisation d'accompagnement, c'est l'implication des acteurs qui est euh, recherchée euh, comme maximale à, chacune de ces étapes afin euh, notamment de formuler la question avec eux si possible, de les impliquer au maximum dans la modélisation, dans l'analyse du modèle et éventuellement à reformuler les questions. Pour explorer les questions de ces thèses, nous avons déterminé un choix d'un terrain d'enquête en partenariat avec deux institutions public d'agriculture, donc la Chambre régionale euh, d'agriculture Midi-Pyrénées, et aussi la Chambre d'agriculture du Tarn-et-Garonne. Et on a identifié un terrain euh, à Montauban, au nord de Toulouse, dans une euh, plaine alluviale une zone de confluence entre l'Aveyron et, le Tarn ici. Et c'est une zone qui nous a apparu intéressante du fait de, de, la spécialisation de cette zone en arboriculture fruitière, qui a d'assez forts enjeux économiques associés, et aussi euh, une présence très importante de ravageurs de culture dû à la pérennité de ces, des vergers. On a aussi également des enjeux assez forts euh, vis-à-vis -vis de l'utilisation de pesticides. Sur les cultures de pommes, on est parfois à 30 traitements euh, à l'année. Et donc ça nous a paru être un choix pertinent au vu des enjeux pour pouvoir explorer des alternatives à l'utilisation des produits chimiques. Donc vis-à-vis des quatre questions de recherche que je vous ai présentées précédemment, nous allons commencer la première modélisation qui attendait de répondre à la première question. les ennemis naturels et les paysages sont-ils perçus comme des ressources et est-il perçu des dépendances vis-à-vis de ces ressources Pour cela, nous avons mis en place des entretiens compréhensifs et réalisé des modèles mentaux individuels et cette question fait l'objet d'un article publié dans Ecology and Society. Pour analyser les entretiens qu'on a fait, on s'est doté d'un cadre d'analyse en deux temps. Nous avons d'abord cherché à savoir si dans les représentations des acteurs on pouvait identifier des ressources, c'est-à-dire des éléments à partir desquels on pouvait analyser que dans les représentations il y avait euh, des bénéfices qui étaient obtenus, par exemple ici le rôle du paysage sur des ennemis naturels qui euh, limitent les ravageurs sur les productions de, pommes. Et dans un deuxième temps, nous avons essayé de déterminer quel euh, type de ressources cela pouvait être. Dans le, dans le cadre Ostrom, Ostrom caractérise les différents types de ressources par rapport à leur rivalité et euh, leur excluabilité. La, rivalité, c'est la propriété de lorsqu'il y a euh, un objet qui peut potentiellement être consommé, le fait que lorsqu'il est consommé par un acteur, il n'est plus disponible pour un autre acteur. Donc si je reprends l'exemple de l'irrigation que j'ai donné tout à l'heure, l'eau d'irrigation qui est par exemple utilisée par un agriculteur n'est a priori plus disponible pour un autre, euh, autre acteur. Et l'excluabilité, c'est la capacité à pouvoir finalement limiter l'accès à des ressources, à des acteurs. Donc ça peut être un certain nombre de barrières d'accès, euh, soit physique ou législatif, etc. Et donc en fonction de ces deux critères d'excluabilité et de révélité, on détermine euh, des, euh, des, types de biens, et ces types de biens peuvent éventuellement orienter vers certains types de, de, de, gestion. par exemple sur les biens communs, ça peut éventuellement orienter vers le cadre strand, etc. Pour réaliser les enquêtes, il y a eu 30 enquêtés, euh, une majorité d'agriculteurs, 21, mais aussi des conseillers, des propriétaires agricoles, euh, des, surtout d'anciens retraités de l'agriculture. Nous avons aussi une majorité d'agriculteurs, 20, euh, conventionnels, pardon, 20 sur 21, et on retrouve parmi ces agriculteurs une majorité de systèmes arboricoles, mais aussi du maraîchage, des grandes cultures et de l'élevage. Et ces systèmes de production sont relativement représentatifs de la diversité des systèmes de production dans cette zone. Pour la réalisation des modèles mentaux à partir des, entretiens, on a donc euh, traduit les entretiens enregistrés, qui ont été conduits de manière individuelle, où on leur demandait de, où je leur demandais de décrire leur stratégie de lutte contre les ravageurs. Et cet enregistrement a été traduit sous forme d'un modèle conceptuel qui a utilisé le formalisme Hardy, Hardy pour acteur, ressources, dynamiques et interactions. Et là, en fait, à partir du discours, on traduisait cette phrase de discours en euh, relation causale, donc forêt un autonome qui attaque les boutons de fleuraux. Ici, les éléments en vert représentent les éléments euh, de ressources. En utilisant cette méthode, on obtient des, cartes mentales de ce type. Ici, c'est par exemple la carte mentale d'un arboriculteur. on va pouvoir retrouver dans ces modèles mentaux des éléments liés à des ressources en vert, ici un ennemi naturel par exemple. On va aussi retrouver des acteurs, ici un, un conseiller technique, aussi des éléments du paysage, des bois, des friches, des végétations, et des interactions qui vont relier finalement ces différents éléments entre eux et vont être souvent caractérisés par euh, une phrase explicative euh, de cette, interaction. Au niveau des résultats, ce qu'on identifie, c'est que finalement, pour les acteurs interviewés, très régulièrement, pour deux tiers d'entre eux, ils mentionnent au moins un ennemi naturel dans leur stratégie de lutte contre les ravageurs. Les trois plus souvent mentionnés sont ici, Aphénis manicoxine et acariens prédateur. Aphelinus mali et la prédateur étant spécifique à l'arboriculture euh, fruitière. Ce qu'on trouve aussi, c'est lorsqu'on cherche à voir euh, quel type de ressources pourraient être ces ressources des ennemis euh, naturels, on retrouve des logiques de biens publics avec des acclimatations d'auxiliaires qui sont organisées par les services de l'État et les laboratoires de recherche, ce qui est le cas pour Aphelinus mali et Nodrinus par exemple, mais aussi des cas de où les émis naturels apparaissent dans les modèles mentaux des acteurs, suite par exemple à l'interdiction des pesticides, ce qui est le cas pour Aferinus Mali qui finalement a, émergé suite à une interdiction de pesticides par les pouvoirs publics. On retrouve aussi euh, des logiques de bien privés avec euh, des émis naturels qui sont, euh, dont on recherche à les conserver au niveau des parcelles individuelles, soit par isolement parcellaire en, évitant un certain nombre de parcelles dans l'environnement immédiat, mais aussi des pratiques internes à l'exploitation l'école, comme interprendre, non fauché dans les vergers, etc. Au niveau du paysage, euh, dans les discours des acteurs, on ne retrouve finalement pas euh, la relation qui va du paysage euh, aux ennemis naturels. Et ça a été un point assez étonnant finalement de ne pas retrouver cet élément. Par contre, ce qu'on a identifié de manière assez régulière dans ces, modèles mentaux, c'est le rôle du paysage à favoriser les ravageurs de culture. Donc au niveau des résultats de ce premier cycle de modélisation, on a euh, finalement des acteurs interrogés qui n'ont pas de représentation d'un paysage comme une ressource pour la régulation biologique des ravageurs. Et ce paysage constitue même plutôt, en, quelque sorte, une ressource commune négative parfois, dont les effets néfastes sont le plus souvent gérés individuellement, euh, classiquement par des traitements chimiques ou des immeubles de parcelles. Et euh, par rapport à cette considération d'un paysage comme ressource euh, négative, euh, elle était jugée comme particulièrement importante vis-à-vis de l'invasion par Drosophila Suzuki, une, espèce invasive au nom du Japon. Par rapport à notre première question, on a finalement des ennemis naturels qui sont des ressources créées, avec un paysage principalement relié à des effets négatifs, des éléments, des ennemis naturels considérés comme bien publics et bien privés, et finalement peut, peut pas du tout considérer comme des biens communs, et euh, un paysage qui peut être considéré comme une ressource commune négative, et qui pousse parfois même les acteurs à une forme de privatisation du paysage par enclosure, par des filets, des serres, etc. Parmi tous ces résultats, un, résultat qui nous a particulièrement interpellés, c'était justement cet effet du paysage qui n'est pas relié à des éléments, à des effets positifs sur les délits naturels. Ça nous a étonnés parce qu'en fait, dans la littérature scientifique en écologie du paysage, on trouve très régulièrement mentionné, comme je l'ai mentionné tout au début de cette présentation, des effets euh, positifs de ces éléments semi-naturels sur la régulation biologique des générale. Et donc, dans une deuxième moment de modélisation, j'ai cherché à savoir comment on pouvait expliquer cet écart entre les savoirs scientifiques et les connaissances des acteurs locaux vis-à-vis de cet effet du paysage. Vis-à-vis de cette euh, deuxième question, de pourquoi finalement ces représentations euh, divergeaient entre elles, on a réalisé une modélisation bayésienne participative et euh, cette euh, deuxième modélisation fait l'objet d'un article soumis à Environmental Modeling and Software. Pour explorer euh, ces différences de, point points de vue entre les, serveurs scientifiques et les connaissances d'acteurs, on a distingué trois types d'incertitudes qui nous ont apparu intéressantes vis-à-vis des systèmes socio-écologiques. Le premier, c'est l'incertitude ontologique, qui est liée à la variabilité inhérente des phénomènes, la probabilité qu'un événement se passe ou ne se passe pas l'incertitude épistémique, qui est une incertitude liée au manque de savoir et qui peut être euh, acquise notamment en, faisant des études, en cherchant à, lever ce type d'incertitude. Et enfin, un dernier type euh, d'incertitude qui va être particulièrement important euh, pour, moi, qui va être l'ambiguïté, qui représente la pluralité des représentations liées à un système socio-écologique. Et ces incertitudes d'ambiguïté sont notamment importantes puisque un certain nombre d'auteurs mentionnent que le partage d'un certain nombre de, de représentations d'un système sont favorables à des actions euh, collectives, en limitant notamment le coût d'organisation. Donc si on reprend notre cadre d'analyse tout à l'heure, on va pouvoir trouver euh, et identifier dans les représentations des acteurs des éléments liés à l'incertitude euh, ontologique. Donc là, par exemple, ici, cet acteur-là, dans un cas sur 10, il, il, est de l'avis que le paysage favorise les ravageurs. Donc ça, c'est une forme d'incertitude ontologique on va retrouver aussi des ambiguïtés, puisqu'on voit que ces deux acteurs-là ne sont pas d'accord sur le rôle du paysage sur les émis naturels ou les ravageurs, d'une différence euh, assez significative. Alors, euh, la, méthode utilisée des réseaux bayésiens participatifs, nous l'avons, euh, elle est très intéressante pour notre cas, puisqu'elle permet, c'est une méthode reconnue pour prendre en compte l'incertitude sur les connaissances, et notamment l'incertitude écologique, puisque ce sont des formes de modélisation euh, qui, mobilisent des probabilités. Il permet aussi de représenter et d'intégrer différents types de connaissances, euh, des savoirs scientifiques, connaissances d'acteurs, etc., et d'inclure les parties prenantes avec leur subjectivité. L'originalité de notre approche ici, ça a été de rajouter à ces, euh, caractéristiques déjà connues de réseau bayésien participatif, mais en ajoutant une méthode qui permet de prendre en compte finalement les ambiguïtés entre représentations des différents acteurs. Alors je vais présenter rapidement un peu ce qu'on ce qu'on entend par modélisation bayésienne. Donc la modélisation bayésienne, c'est euh, finalement la, le, c'est la rencontre de la théorie des, graphes avec la théorie des probabilités conditionnelles. Et euh, un premier élément, c'est de euh, réaliser un graphe orienté acyclique, c'est-à-dire qu'on va faire un réseau avec des variables ici, qui sont euh, connectés par des liens de, causalité et qui vont finalement décrire les euh, liens de, conditionnalité entre ces variables. Ici, euh, par exemple, la variable puceron est dépendante finalement de la variable des pesticides. Et vis-à-vis de ces différentes variables, dans ce réseau, on va définir un certain nombre d'états qui vont couvrir les, différentes modalités liées à chaque variable. Donc, par exemple, on pourra avoir différents types de rendements pour, pour ce, cet état qui vont et le deuxième élément, ça va être de caractériser un tableau de probabilité conditionnelle. Là, par exemple, c'est un tableau de probabilité conditionnelle qui va définir le lien entre les deux variables puceron et rendement. Donc on voit ici les, états, par exemple, ici de la variable puceron qui est sous, ou au-dessus du seuil d'admissibilité. Et euh, le, la variable rendement qui a deux états, 0,5 ou 5 à 10 Et euh, le tableau de probabilité conditionnelle, ça va être finalement de définir euh, lorsque cette variable, puisqu'on est sous le seuil de visibilité, quel est le pourcentage de, cas où on se retrouve de 0 à 5 tonnes Et ainsi de suite, on va pouvoir remplir toutes les probabilités et on va chercher à remplir ces tableaux de probabilité conditionnelle pour toutes les relations euh, qui sont présentes dans ce réseau. Alors pour explorer les ambiguïtés, on s'est doté d'un cas en trois temps on a d'abord essayé d'établir euh, avec des euh, participants euh, volontaires un graphe orienté à consensuel, c'est-à-dire qu'ils se sont mis d'accord sur l'état des variables et les variables elles-mêmes. Dans une deuxième étape, on a paramétré individuellement ce même réseau qui a été défini en collectif pour définir les, les probabilités des tableaux de probabilités conditionnelles. Et enfin, dans un dernier moment, en individuel toujours, on a essayé de comparer l'effet de, scénarios similaires sur les réseaux bayésiens qui sont attachés à chaque individu pour pouvoir les comparer. Les cinq acteurs qui ont accepté de participer, on a un technicien d'un centre d'expérimentation d'arboriculture, un gestionnaire de l'exploitation agricole du lycée agricole de la zone d'études, un arboriculteur bio et conventionnel euh, et une écologue euh, du paysage. Donc, comme je l'ai écrit précédemment, la première étape a consisté à établir un graphe orienté consensuel c'est une méthode qui s'est faite par trois ateliers de trois heures. D'abord deux ateliers de définition d'un système socio-écologique commun en utilisant euh, la méthode Hardy que j'ai brièvement présentée avant. Et euh, dans cette méthode, tous les acteurs ont donc défini les variables, les relations et les états de chaque variable. Et donc dans ce réseau qui a été euh, construit par les acteurs, on va retrouver des variables liées à la filière agricole, des variables liées aux pratiques, l'utilisation des pesticides, l'implantation de refuges etc des éléments qui sont liés à des variables de liées au paysage, la présence de haies ou l'environnement parcellaire des, parcelles en arboriculture, mais aussi des variables écologiques, principalement sur les dynamiques d'insectes, et euh, aussi des variables liées à la production. Ici, ça va être notamment euh, le, pourcentage de pommes qui est vendable en frais, donc en meilleure qualité sur le marché, qui va euh, être particulièrement important. Après cette première étape en collectif de définition d'un graphe orienté acyclique consensuel avec euh, ces états, on est passé à une phase euh, individuelle où avec chaque acteur qui a participé, nous avons, euh, j'ai cherché à définir avec eux, à faciliter l'élicitation des probabilités conditionnelles, des tableaux de probabilités conditionnelles. Donc c'est un travail de facilitation qui a en général pris autour de deux heures pour définir toutes ces probabilités. Et donc concrètement, ce que je faisais, c'était d'interroger chaque acteur euh, vis-à-vis des relations euh, entre variables, et je leur demandais, sur 100 cas, lorsque les pucerons sont sous le seuil de nuisibilité, combien de fois on a un rendement entre 0 et 100 tonnes, on enseignait un pourcentage, 30%, et ainsi de suite, on reposait toutes les questions, 70%, 80%, etc. Et c'est en répétant cette euh, opération qu'on peut permettre de remplir toutes les probabilités d'un réseau bayésien qui finalement permet de caractériser la vision personnelle de cet acteur vis-à-vis du réseau euh, bayésien qui avait été défini en collectif précédemment. La troisième étape de construction, ça a été l'exploration de scénarios euh, sur ces réseaux bayésiens individuels. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a euh, appliqué des, les, mêmes scénarios à chaque individu pour voir comment chaque individu finalement réagissait à ces scénarios, pour pouvoir comparer leurs différences de représentation. Donc un premier scénario présenté ici, c'est par exemple le scénario que j'appelle paysage complexe, qui euh, finalement euh, euh, caractérise les variables du réseau vers un paysage le plus favorable aux éléments semi-naturels. Donc on a une présence certaine de la refuge, mais aussi un voisinage des parcelles en arboriculture, pardon, riches en prairies et en bois, donc des éléments semi-naturels. Dans ce graphe ici, ce on, on a en ordonné les cinq acteurs qui ont participé. Et euh, on voit ici la variation de probabilité de la variable production en pommes et de l'état pommes euh, pomme en frais, comme je disais précédemment, un des états qui intéresse le plus les arboriculteurs pour leur revenus notamment. Et donc euh, ce qu'on voit, c'est que finalement, l'effet sur les, les, différents acteurs de ce scénario de paysage complexe a des effets variables, mais globalement sur des variations de probabilité qui sont relativement modestes. Et quand on va un petit peu plus dans le, détail de l'évolution des différents paramètres de ce scénario, donc lorsqu'on mobilise notamment euh, la variable liée au ravageur de culture, ou la variable liée au, au, au prédateur généraliste, donc un, certain type d'ennemis de, naturels, on voit que finalement ce scénario d'un paysage complexe euh, a des effets beaucoup plus notables sur les euh, variables écologiques, mais que ces changements sur ces variables écologiques-là ne se traduisent pas ou très faiblement sur euh, la production et les services écosystémiques. Donc en, tant que, conclusion de cette type de modélisation, on a vu que finalement, les représentations des acteurs agricoles et des acteurs scientifiques, qui semblaient diverger au, départ, en fait euh, ne divergent seulement sur ce qui est significatif, dans le sens où finalement un scientifique va chercher, un écologue des, des paysages notamment va chercher à identifier la relation qui va de la fonction, euh, qui va, identifier la fonction qui va du paysage jusqu'aux ennemis naturels, alors que finalement les acteurs locaux, ce qui va les intéresser, c'est le lien des, euh, fonctions écologiques vers euh, des, éléments de production et de rendement. Et que donc finalement les acteurs interrogés étaient finalement en, phase vis-à-vis du rôle positif de, ce paysage sur les, variables écologiques mais finalement peu sur les variables économiques. À partir de euh, de cette deuxième cycle de modélisation, nous avons donc posé une autre question, c'est que finalement, si l'effet du paysage était euh, finalement relativement limité, est-ce que dans ce réseau qu'on construit, on peut identifier d'autres pratiques qui pouvaient euh, être euh, favorables à la régulation biologique d'air Dans un troisième moment de modélisation, nous avons remobilisé les réseaux bayésiens qui avaient été réalisés avec chaque individu, et nous avons cherché à explorer des scénarios impliquant d'autres pratiques qui étaient présentes dans ces réseaux bayésiens. Et cette modélisation fait l'objet d'un article en préparation dans Landscape Ecology. Le premier scénario euh, exploré, c'est le scénario lié à Aphinus mali, j'en ai brièvement parlé précédemment, mais Aphinus mali, c'est un, un, minoptère parasitoïde euh, présent dans les vergers de pommiers notamment, et qui euh, permet de limiter la présence des pucerons la niger un ravageur assez important dans la culture de pommiers, puisqu'il il provoque finalement des, défauts d'apparence sur les fruits, et donc un déclassement euh, du fruit potentiel, donc, euh, qui atteint directement les revenus des, des, euh, arboriculteurs. Et lorsqu'on fait le scénario de sa présence certaine dans les vergers, finalement, ce qu'on voit, c'est que pour 4 acteurs sur, sur 5, on a une confirmation du rôle notable de la régulation biologique par Aphénius Mali dans, ces vergers. Et c'était déjà quelque chose qu'on avait pu identifier en analysant les modèles mentaux individuels, puisque Mali avait été l'un des plus cités. Par contre, ce qu'on peut voir aussi un élément intéressant qui est pour le producteur conventionnel, qui semble indifférent finalement à cette présence euh, certaine dans la verger. Et c'est lié au fait que cet acteur-là en fait, a une technologie de cirage des pommes qui lui permet finalement de nettoyer la surface des pommes et d'être finalement euh, relativement indifférent à l'action de cette ennemie naturelle, puisque euh, sa, machine lui permet de, de ne pas en être dépendant. Un autre scénario testé, c'est celui de l'interrang non fauché. L'interrang euh, non fauché, ce qu'il permet, c'est qu'en générant euh, des ressources florales ou des abris, euh, il pourrait favoriser finalement les, ennemis, naturels. Et on a donc testé ce scénario-là. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, toujours sur la, variable production de pommes, on a un impact positif partagé par 4 acteurs sur 5. Et on a toujours un, impact relativement limité de cette pratique, euh, mais, positif. Un dernier scénario testé, c'est un scénario de changement plus radical de pratique sur le changement systémique, où là, euh, on a modifié les variables des réseaux pour euh, avoir à la fois un intérêt non fauché, donc j'ai mais aussi l'utilisation de, produits chimiques spécifiques, qui visent particulièrement certains ravageurs et évitent parfois d'avoir des effets négatif sur des auxiliaires, la mise en place de la confusion sexuelle, qui utilise euh, des phéromones artificiels pour disrupter la reproduction de certains ravageurs, l'utilisation de matériel génétique, de variétés rustiques plus résistantes à des ravageurs, et aussi un paysage euh, riche en éléments semi-naturels. Lorsqu'on euh, applique ce scénario aux, aux Bayésiens d'un individus, on voit également un rôle positif de, ce, scénario, particulièrement pour exploitants euh, de la, du lycée agricole et l'écologue. Et, euh, et, ça reste finalement des gains euh, positifs mais modestes si on compare par exemple avec l'effet qu'on a vu juste avant de l'intervention seul, il y a un gain qui est relativement assez modeste. En conclusion de cette troisième modélisation sur quelles pratiques agricoles pourraient apparaître comme les plus prometteuses pour favoriser la régulation biologique des ravageurs, on a noté un impact positif pour une majorité d'acteurs, un interrang non fauché, on a aussi vu que euh, les systèmes de production en agriculture, a priori, euh, présentent finalement peu de marge d'innovation, puisqu'on a vu que les bénéfices potentiels qui pouvaient être obtenus des, différents scénarios restaient relativement de faible amplitude. Et on a vu l'effet significatif euh, de l'émis naturel Malin, mali dans le premier scénario. Et quand on analyse le réseau dans sa structure, on voit que finalement, euh, malin n'est pas connecté avec des pratiques qui pourraient permettre d'améliorer son efficacité dans les vergers. Après avoir présenté donc, ces, ces trois cycles de modélisation participative successive, je vais passer à une dernière étape sur la synthèse et la discussion de travaux. Et cet élément de synthèse, ça va être pour moi l'occasion de pouvoir euh, tenter de formuler une réponse à ma quatrième question, donc euh, quels sont les principaux verrous et leviers identifiés vis-à-vis de l'approche de gestion paysagère Au niveau des verrous euh, liés à la gestion paysagère des ravageurs, un verrou, très important qui a été identifié, c'est le fait que, finalement, aux yeux des acteurs locaux, le paysage n'apparaît pas comme une ressource. Et donc là, on est vraiment dans un, un frein très important, puisque euh, tant qu'il n'y a pas euh, un, début de perception assez notable d'intérêt qu'ils pourraient obtenir, il y a aussi une difficulté à se motiver, à vouloir participer, euh, à, explorer cette innovation potentielle. Donc là, c'était vraiment un verrou très important. Ça s'est aussi répercuté dans les, le, souhait de participation d'un certain nombre de participants qui a réglé au fur et à mesure de la thèse. On a aussi comme verrou un paysage qui est, au-delà de ne pas avoir d'effet sur les zones qui est même perçu comme négatif et qui semble, euh, en regard, donc, orienter des acteurs agricoles vers des logiques d'isolement pour se protéger en fait, de ces effets négatifs. Et on a de manière générale une préférence marquée pour des pratiques agricoles individuelles, avec une logique entrant, notamment sur les pesticides, mais aussi euh, euh, ça peut être des, des lâchers de, des mines naturelles dans les champs, etc. Et euh, un, élément particulièrement intéressant qui est celle de, cette euh, stratégie d'isolement euh, du paysage comme il est perçu comme négatif par l'utilisation de serres ou de filets. Donc ils vont vraiment isoler les acteurs de cet effet de paysage. Et il, a, apparaît assez logique que ces stratégies-là, elles, autonomisent finalement cet acteur de par rapport à son environnement. Et donc c'est priori quelque chose de défavorable à des actions collectives où euh, un minimum d'interdépendance sont nécessaires pour être, euh, pour être recherchés par les acteurs. Et euh, ces, logiques finalement de filets et de serres, elles sont aussi complémentaires d'autres stratégies individuelles. Donc, par exemple, lorsqu'on a une serre ou des filets, ben, il est plus simple d'aller faire des lâchers d'ennemis naturels à l'intérieur de ces filets, puisqu'on contrôle et on limite le risque de dilution éventuelle dans Enfin, un dernier verrou qui a déjà été mentionné rapidement, c'est que ces systèmes agricoles apparaissent finalement comme avec assez peu de marge de manœuvre pour pouvoir euh, les modifier, et ça aussi c'est un frein très important. Au niveau des leviers, ce qu'on a euh, identifié, c'est que finalement ce paysage et les éléments semi-naturels sont quand même perçus comme ayant des effets significatifs sur des variables écologiques, comme ce que je vous présenté, par exemple sur les ennemis euh, naturels, donc on voit que pour beaucoup des participants, ces éléments semi-naturels sont déjà associés avec un rôle de conservation euh, qu'ils ont tout à fait identifié. Ça c'est un premier élément positif. On a aussi euh, identifié la pratique positive euh, pour la majorité d'acteurs de cette pratique de l'interrang non fauché dans, les vergers. Et on peut s'interroger si ça ne pourrait pas être un point de départ aussi sur une conception innovante autour de cet interrang non fauché. Je pense notamment un travail qui a été fait en Alsace sur euh, le, travail avec des acteurs, sur euh, l'intérêt dans la ville qui a été conduit, euh, le projet Zineux, qui était très intéressant, qui pourrait s'inspirer de ça. Et le troisième élément, c'est comme le paysage est considéré comme une propriété commune négative, il pourrait être aussi intéressant de réfléchir aux actions collectives d'acteurs, non plus à partir de ressources positives du paysage vers les îles naturelles, mais finalement d'une gestion à, l'échelle territoriale à propos de, des effets négatifs finalement euh, provenant de la réaction du paysage à des ravageurs. Et dans ma thèse, j'ai essayé de, commencer une piste de recherche autour de Drosophila Suzuki, on pourra éventuellement parler plus tard. Ensuite, euh, un dernier élément de, levier, c'est finalement les expériences que j'ai conduites dans ces cycles de modélisation participative en, en essayant de me connecter avec des acteurs, en essayant de faciliter un certain nombre de cycles de modélisation, ont pu euh, générer un certain nombre d'apprentissages, sur euh, le rôle du paysage, sur le rôle des ennemis naturels, mais aussi euh, sur le rôle de, de l'incertitude et de la modélisation. Et, je pense que ça, ce sont euh, des expériences qui peuvent être favorables en faisant évoluer finalement ces représentations vers une, plus grande prise en considération du rôle de la conservation du paysage. L'apport méthodologique de ma thèse est en trois éléments principaux selon moi. C'est d'abord d'avoir euh, réussi à explorer euh, une innovation agroécologique malgré des niveaux d'incertitude qui étaient très importants sur euh, les processus écologiques, les processus sociaux qu'on pouvait imaginer autour de cette gestion paysagère. Et cette capacité de la modélisation participative à réussir à explorer des innovations malgré des incertitudes est en adéquation avec l'article de Duru et ses collaborateurs de 2015 qui défendait l'utilisation de ces modélisations participatives pour explorer des innovations agroécologiques. Un autre élément, c'est l'apport au cadre euh, socio-écologique d'Ostrom, en abordant la question des, euh, ressources à construire, en, contrairement euh, au cadre classique d'Ostrom où finalement les ressources sont déjà données et évidentes pour les utilisateurs. Et enfin, une, approche méthodologique bayésienne qui permet de traiter, au-delà de la certitude ontologique qui est classiquement traitée, aussi traiter l'incertitude comprise comme ambiguïté, différence de représentation. Dans ce processus de modélisation participative, j'aimerais hein, aussi revenir sur euh, les acteurs et leur, leur participation. Ce qui m'ont parfois noté, c'est euh, vraiment un intérêt euh, important pour le partage des points de vue à tous les moments collectifs de discussion sur les variables, etc., les processus, et on a vraiment apprécié ce moment finalement d'échange d'informations qui finalement est peut-être assez rare au quotidien. Il y a aussi l'appréciation de, modèles co-construits où finalement à chaque étape on, je cherchais vraiment à essayer d'expliciter euh, l'objectif de la modélisation, d'essayer de me mettre à disposition de leur représentation pour essayer de vraiment construire un modèle qui leur soit utile au maximum. Et ça a été vraiment euh, d'autant plus apprécié que parfois, en euh, arboriculteur, les techniciens sont confrontés à des modèles boîtes noires qui leur viennent de loin, dont ils ne maîtrisent pas forcément les tenants et les aboutissants, tout se sentent parfois un peu loin. Et enfin, un intérêt pour la modélisation qui cherche à intégrer explicitement l'incertitude, alors que d'autres modèles cherchent plutôt à faire preuve de, finalement euh, d'une certitude dans, ce qu'ils peuvent euh, apporter. Je voudrais aussi mentionner euh, quelques limites du processus de modélisation participative de ma thèse. Bien évidemment, la, taille limitée des échantillons au niveau des enquêtes et de la modélisation bayésienne, même si finalement sur les modélations bayésiennes participatives, dans la littérature, on a souvent des, petits échantillons pour les compléter. Il y a aussi le fait que cette modélisation bayésienne participative est assez chronophage, comme on a pu peut-être s'en rendre compte précédemment, le fait de devoir catégoriser et définir toutes les probabilités euh, liées à un réseau bayésien, ça peut être quelque chose d'assez laborieux. Mais euh, là-dessus, on pourra en parler, je, pense avoir euh, trouvé des modes de facilitation aussi qui permettent de rendre le processus plus facile, et notamment le fait que ces acteurs ont construit vraiment de A à Z le modèle, rend le moment d'élicitation des probabilités probablement plus aisé. Enfin, euh, la difficulté euh, importante dans ce processus participatif qui était euh, finalement l'absence au départ de, demandes sociales exprimées et donc des, choix qui ont été faits sur le terrain de recherche qui, ont été finalement qui ont été assez problématiques pour pouvoir trouver finalement une demande et des, objectifs communs à construire. Vis-à-vis de, ces terrains de recherche, on pourrait imaginer finalement aussi d'autres terrains de recherche qui sont potentiellement prometteur vis-à-vis de cette recherche sur la gestion paysagère des ravageurs. On a d'abord euh, les travaux de Thio et collaborateurs de, cette année qui ont montré par exemple que les parcs arborés en acacia en Afrique de l'Ouest ont démontré des effets significatifs sur les rendements des, acteurs. Et on a là finalement peut-être en partant d'une ressource plus clairement identifiée, peut-être plus de facilité à pouvoir euh, penser euh, les, modes de gestion potentiels qu'on pourrait mettre en place. On pourrait aussi se baser sur des recherches avec des collectifs d'acteurs préexistants, je pense notamment à un cas qui a été décrit par Zigbald et les collaborateurs en 2012 sur euh, euh, des, vignerons qui ont planté des dizaines de kilomètres de haies pour limiter l'utilisation de pesticides. Et on peut se poser la question si par exemple d'autres collectifs d'acteurs préexistants, comme je pense par exemple à l'AOC euh, Pomme Limousin, qui est la seule AOC de pommes en France, qui ne pourrait pas être intéressée par ces logiques de, paysage qui a été mise en place par ailleurs dans d'autres AOC. De manière générale, euh, vis-à-vis de l'alternative aux pesticides, qui était un petit peu le point de départ de cette thèse, on, voit, euh, on a pu réidentifier finalement la, vraiment la difficulté de trouver des espaces d'innovation pour trouver des alternatives euh, aux pesticides dans l'arboriculture. malgré ces, difficultés, je pense pouvoir avoir identifié des voies d'innovation potentielles intéressantes. J'ai mentionné l'Interrang qui pourrait servir finalement de point de départ à des réflexions liées au rôle de la conservation dans la recherche mais aussi euh, le rôle du paysage comme ressource commune négative, avec euh, le début de travail que j'ai conduit sur Drosophila Suzuki, et je pense que ce sont des, éléments euh, positifs qui seraient intéressants de poursuivre. Et d'ailleurs, dans cet esprit, je pense que ce qu'il y a de, difficile dans l'innovation, c'est que finalement, élaborer des collectifs, construire un rapport de confiance avec des acteurs pour commencer à innover, construire des, solutions, ça demande beaucoup de temps. Et finalement, à la fin de la thèse, savoir si on arrivera ou pas à pérenniser ces, euh, liens qui ont été construits à des acteurs, euh, ces, échanges d'informations et de confiance. Finalement, il y a aussi un petit peu de, déception de ne pas pouvoir probablement recontinuer à, travailler avec eux. Donc là, on peut se poser la question de comment pérenniser ces espaces. Et je voudrais euh, là-dessus vous remercier de, votre attention. Et pour finir, j'aimerais remercier tout particulièrement le laboratoire d'Inafort pour m'avoir accueilli d'abord, et je voudrais vraiment euh, les remercier chaleureusement pour leur accueil et ces trois années formidables que j'ai passées avec eux. Et je voudrais faire aussi un, petit coup de pub pour cette proposition de logo du concours de DINAF. Je vous remercie beaucoup.